Tifu TV inakuletea habari na matukio yenye kugusa jamii zaidi pamoja na burudani bila kusahau mawaidha na vipindi mbalimbali. Ili kupata yote hayo, tafadhali kwa wa kwanza kusubscribe chaneli ya Tifu TV bila kusahau kulike vipindi kutoka hapa Tifu TV. Kumbuka kwamba Tifu TV tupo kijamii zaidi, hivyo tafadhali toa maoni yako kwa maendeleo ya Zanzibar.